मेरो <clears throat> Mina Pun Facebook Facebook page लाइफमा सम्पूर्ण मेरा फेसबुक पेज फ्रेन्डहरूमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार झुरले भन्न चाहन्छु म मिना पुनको तर्फबाट म आज लाइभमा आएको छु स्वागत छ है मेरो फेसबुक पेज लाइभमा म चाहिँ म चाहिँ मेरो फेसबुक पेज लाइभमा किन्न आएको भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ मेरो भन्नुपर्दा पनि पहिला स्वागत छ सम्पूर्ण मेरा फेसबुक फ्यानहरूमा जति पनि म मेनापुन भनेर माया गर्नुहुने नगर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट म चाहिँ आज मेरो फेसबुक पेज लाइफमा आएको छु आउनु चाहिँ पहिला स्वागत मेरा मेरो फेसबुक मेरो लाइभ मेरो फेसबुक फ्रेन्डहरू आउनुभयो भने मलाई स्वागत गर्न सजिलो हुनेछ मेरो आफ्नै रुमबाट छु प्रकाश बुढा थापाजीले हाई बहिनी भन्नुभएको छ हजुर दाजु नमस्कार ज्वरले है बहिनी भन्नुभएको छ प्रकाश बहादुर थापा मगर मेरो दादाले हजुर दादा म सन्चै छु अहिले चाहिँ यत्तिकै छु औषधी चलिरहेको छ भनौँ दुई तिन महिना भयो औषधी खान पाएको छैन ममा आर्थिक भौतिक त्यस्तै कमी भएर दाजु धेरै अहिले बिरामी भए पनि धेरै अहिले चाहिँ राम्रो भएको अलि त अवस्था तर दुख्न चाहिँ छोडेको छैन उयो हो दुख्ने चाहिँ उत्तिकै दुखिरहेको छ म मेरै रुमबाट सुतेको थिएँ अनि मैले स्वागत छ सबैजना धेरै फ्यानहरू फेसबुक पेज लाइफमा सम्पूर्ण मेरा लाइभ मेरो फेसबुक पेज लाइभमा आउनुहुने मेरा सम्पूर्ण फेसबुक फ्यानहरूमा र जति पनि देशदेखि विदेशसम्म रहनुहुने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विशेष गरी हाम्रा मगर मगर समाज सम्पूर्ण जति पनि मगर हुनुहुन्छ जुन विभिन्न क्षेत्र विभिन्न जिल्ला विभिन्न ठाउँ विभिन्न क्षेत्रमा भन्नुहुने सम्पूर्ण मगर बासी हाम्रा आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई झुर्ले अनि नमस्कार फेरि पनि आउनुहोस् म स्वागत गर्न चाहन्छु फेसबुक पेज लाइभमा बहिनी भन्नुभएको छ हाम्रो प्रकाश बुढा थापा मगर्जी मेरो दादाले दाजुले दाजुले भन्ने हाम्रो पश्चिम भाषा दाजु दादालाई दादा दाजु अनि दाई भन्ने चलन छ ए दादा भन्दैनौ दाजु अनि दाई भन्ने हाम्रो हुन त हाम्रो पश्चिमेली भाषा मन पर्दैन पूर्वेलीहरूमा म स्वागत छ सबैजना आउनुभयो भने म बोल्नेछु पक्कै पनि म त जिउँदै जलै र खरानी भइसकेको मान्छे म त जिउँदै जलेर खरानी भइसकेको मान्छे कला र साङ्गीतिक मनोरञ्जनमा झुम्ने सपना बोकेकी छु म त जिउँदै जलेर खरानी भइसकेको मान्छे कला र साङ्गीतिक मनोरञ्जनमा झुम्ने सपना बोकेकी छु आफ्नो भन्ने कोही छैन आफ्नो भन्ने कोही छैन उचाइमा पुग्ने लक्ष्य लिएकी छु म त जिउँदै र खरानी भइसकेको मान्छे कला र साङ्गीतिक मनोरञ्जनमा झुम्न चाहन्छु आफ्नो भन्ने कोही छैन आफ्नो भन्ने कोही छैन उचाइमा पुग्ने लक्ष्य लिएकी छु स्वार्थी छ यो दुनियाँ स्वार्थी छ यी दुनियाँ स्वार्थी छन् यी मान्छेहरू स्वार्थी छै दुनियाँ स्वार्थी छन् यी मान्छेहरू स्वार्थ बिना काम चल्दैन कसरी चलाउने जिन्दगीका यात्राहरू स्वार्थ बिना काम चल्दैन कसरी चलाउने अपाङ्गताका जिन्दगीका यात्राहरू जति पनि मेरा फेसबुक फ्रेन्ड मेरो फेसबुक पेज लाइफमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मेरा फेसबुक साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि झुरले नमस्कार भन्न चाहन्छु म मेरो आफ्नै रुमबाट फेसबुक पेज लाइभमा आएको छु धेरै धेरै मेरा फ्रेन्डहरू आउनुहोस् अनि मेरो राम बिसी दाजुले हाई भन्नुभएको छ हजुर नमस्कार जोरले कहाँदेखि हुनुहुन्छ अनि प्रकाश बुढा बुढा थापा मगर मेरो दाजु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ के गर्दै राख्नुभएको छ आजभोलि अनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि नास्ता खानुभयो या भएन राम बेसी हेलो क्युट भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू मेरो दाजु म दाजु नै भन्छु सबैजनालाई सम्मान गरेर बोलेको छु ल त्यति कुराहरू आउँदैन तर पनि हे बेछोड भो हुना नि बेछोड भो हुना नि सँगै सरवीर सिंहजीले पनि हाई गर्नुभएको छ हाई कहाँ से हो आप बेछोड भो हुना नानी बेछोड हो नानी काखमा बसी पाएन रुनानी पङ्घास माथि रे सुँगाको बन सँगै रुन पाएन निर्माया न्याउली सँगै रुन्छ मेरो मन बेछोड हो नानी बेछोड हो नानी काखमा बसे पाइएन रुनानी तम घाँस माथि रे सुङ्गाको बन सँगै रुन पाइएन निर्माया न्याउली सँगै रुन्छ मेरो मन सँगै रुन पाइएन निर्माया न्याउली सँगै रुन्छ मेरो मन सँगै रु पाएन निर्माया रुन्छ मेरो मन म चाहिँ वान डान्सर हो मलाई चाहिँ थोरै थोरै आजभोलि अलिअलि गुनगुनाउन मन लाउँछ मेरो स्वर के कति कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला सेयर लाइक कमेन्ट दिनु गर्नुहोला भन्न चाहन्छु स्वागत छ है मिना पुन मेरो फेसबुक पेज लाइफमा सम्पूर्ण मेरा फेसबुक फ्यानहरूमा स्वागत छ आउनुहोस् हे घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो हे तैको मायालाई भुल्ने नगर जीवन भयो अभुरो अधुरो अभुरो अधुरो सानो गएर खानी हो के गरो घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो हे तैको मायालाई भुल्ने नगर सानो हृदयको मायालाई भुल्ने नगर स्वागत छ है आउनुहोस् सम्पूर्णमा आउनुहोस् है मिना हे पुरानै घाउ बल्झियो फेरि बल्झियो फेरि देख्छु तिमीलाई खेरि नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सम्पूर्ण मेरो फ्यानहरू सरजित सिंह भन्नुभएको छ हिन्दीमा होला सायद अब कहाँ से हाई करना मतलब आपने हाई किया आपको नमस्कार जी सम्पूर्ण आउनुहोस् है सम्पूर्ण मेरा फेसबुक पेज लाइकमा फेसबुक फ्रेन्डहरूमा हार्दिक स्वागत छ आउनुहोस् है धेरैजना आउनुहोस् आउँदै हुनुहुन्छ कोही पनि आउनु भएको छैन माया गर्नु हुँदैन कि क्या हो निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा जीवनदेखि भयो नि के गरौँ भयो नि के गरौँ कहाँ गएर कसरी म गरु रुदै रुदै जान्छु मेलामा सपनी मान निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा कहाँ गरौँ के गरु के गरौँ के गरौँ कसो गरी जीवनलाई के गरौँ रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा हार्दिक स्वागत छ है मेरो पेज लाइफमा आउनुहोस् है मेरो फेसबुक पेज लाइफमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मेरा फेसबुक फ्रेन्डहरूमा हार्दिक स्वागत छ आउनुहोस् आउनुहोस् है आउनुहोस् त सबैजना आउनुहोस् माया गरिदिनुहोस् मुनाफुनलाई तपाईँहरूले माया यसरी गर्नु भएन भने दुःख लाग्ने छ है सबैजनालाई स्वागत छ स्वागत छ आउनुहोस् आउनुहोस् मेरो फेसबुक पेज लाइफमा आउनुहोस् है मेरा फेसबुक फ्यानहरू सबैजनालाई स्वागत छ सँगले आउनु चाहिँ मेरो फेसबुक पेज लाइफमा हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्णमा मलाई बाँसुरीले सैला नबजाऊ बाँसुनी सम्झना सुने स्टोरी सम्झनाले चोइरो जायो सैल नबुझौँ बाँसुरी ओल्लो डाली न्याली रुन्छे पल्लो डाली कोइली एउटै मन बेग्लै बना साँचेको छ मजुर हार्नेको त कुरै देखिँदैन जता जित उतै ताली बजाउँछन् हजुर निखिल बिन्दा विष्णुजीले हाई भन्नुभएको छ हजुर कहाँदेखि बोल कहाँदेखि कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नमस्कार हजुरले है केही पनि आउँदैन मैले थोरै थोरै गीत गाउने प्रयास राम्रो छ भने छ भनिदिनु होला छैन भने प्रयास गर्नुहोस् भनिदिनु होला म चाहिँ अहिले मेरै रुमबाट मेरो जति पनि मेरो मिनापुनलाई माया गर्नुहुने मेरो फेसबुक पेज लाइभमा मेरा फ्रेन्डहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ कति दुबुलाउनु भएको हजुर के भएको थियो र हजुरलाई भन्नुभएको छ निखिल बिन्दा विष्णु मैले बिर्सेँ होला है हजुरलाई चिनिनँ होला अझै म धेरै बिरामी भएको थिएँ नि मैले मैले पहिला पनि मेरो फेसबुक पेज लाइभमा आएको छु म धेरै बिरामी भएको पहिलो लकडाउनमा म चाबेलमै थिएँ दोस्रो लकडाउनमा म घरमा गएको त्यसपछि पहिलो लकडाउनमा लकडाउन अगाडि के अरे म चाबेलमै थिएँ त्यसपछि अर्को दोस्रो लकडाउनपछि म घरमा गएँ त्यसपछि अर्को लकडाउन भएको थियो त्यति बेला म काठमाडौँ आएको थिएँ त्यति बेला म काठमाडौँ आएर पनि म फागुनको महिना पल पहिलाको म एउटा सानो अपाङ्ग सम्बन्धी जनचेतनामूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम मेची महाकाली भन्ने एउटा संस्था सानो थियो त्यो त्यो त्यो चाहिँ मैले दर्ता अझ गरेको छैन गर्दै थिएँ मैले सानो त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू यस मध्य के अरे पश्चिमतिर गरिरहेको थिएँ त्यति बेला म घरमा गर्दा गर्दै अनि म घरमा आएको घरमा धेरै बिरामी भएको म म बिरामी भएर पनि मेरो म त छ महिना एक वर्ष लगभग म बिस्तारमै त्यस्तो भन्छ नि जिउँदो लास भएर म मतलब कि बिस्तारमै सुतेको सुते उठ्न नसक्ने अनि तिन महिना चाहिँ खानै नखाएको पानी नै नखाने त्यस्तो अवस्था भएको थियो मैले त्यति बेला सबैजनालाई सहयोग पनि मागेको थिएँ कसैले पनि सुनिदिनु भएन धेरैजना आउनुभयो मैले टिकटकमा पनि भनेको थिएँ टिकटकमा आएको थिएँ मेरो त्यस्तो पहिला बोल्ने अवस्था नै थिएन म चाहिँ एकदमै जिउँदो लास थिएँ म मरेको लास र म बाँचेको मान्छे भन्छन् नि जन्मेको छ महिनामा छोरी मऱ्यो भनेर फालेको मान्छे आज र सानो कलाकार भए पनि धेरै दुःखका सङ्घर्षहरू गरेको मैले धेरै बिरामी भएर मलाई चाहिँ धेरै छ मलाई अहिले धेरै बिरामी धेरै रोगहरू छ मेरो शरीरमा त्यसैले म धेरै कमजोरी भएको छु है अहिले चाहिँ म धेरै राम्रो भएको दुख्ने चाहिँ त्यो दुख्नेहरू चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन तर धेरै बिरामी मलाई रोग लाग्यो हजुर के गर्नु सबैजनाको साथ सपोर्ट पाइदिएको भए धेरै केही हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लागिरहेको थियो पहिला पनि अहिले पनि अब त्यस्तै छ मेरो स्थिति शरीरमा अब सधैँ एउटा नाश हुँदैन एउटै नहुँदो रहेछ मान्छेलाई कति बेला के हुन्छ भन्छन् नि कहिले पनि धनको घमण्ड नगर रूप धनको घमण्ड नगर रूपको घमण्ड नगर त्यो घमण्ड एक दिन तोडिएला हजुर जुन अवस्थामा जुन अवस्थामा हामी हुनुपर्ने हो त्यो अवस्थामा नभइदिँदा कुन परिस्थिति र स्थितिमा आइपर्ने हो मान्छेको जीवन त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदो रहेनछ आज मलाई त्यस्तै भएको थियो र म आज धेरै कमजोरी भनौँ मान्छेको जिन्दगीमा जन्मेपछि मर्ने अवश्य हो त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो धेरै बिरामी भएँ म त्यसैले पनि तपाईँहरूलाई लागेको सक् लाग्न सक्छ मैले हामी म्यासेजमा कुरा गर्थ्यौँ या गर्थेनौँ हाम्रो आफन्तै हुनुहुन्छ अथवा मैले राम्रोसँग अहिले हेर्नुपर्छ मैले बिर्से पनि होला निखिल बिन्दा विष्णु जे मेरो भाइ मेरो दाई मेरो दिदी बहिनी जे भए पनि जति पनि मेरो फेसबुक पेज लाइफमा जोडिनु हुने मेरा फेसबुक फ्रेन्डहरू हार्दिक स्वागत छ है आउनुहोस् कसले बुझ्ने जिन्दगीको ठट गर्ने बानी कहिले चोर कहिले हानी यस्तै त हो जिन्दगानी हो यस्तै त हो जिन्दगानी आउनुहोस् है हार्दिक स्वागत छ मेरो फेसबुक पेज लाइफमा म मेरो रुमबाट जति पनि मिनाफोनलाई माया गर्नुहुने नगर्नुहुने मैले धेरैजनालाई मैले यस्तो फेसबुक पेज लाइभमा धन्यवाद दिनुपर्छ धेरै बोल्नु नभने बोल्नैमा आएको है सबैजनाले आए आउनुहोस् बरु स्वागत छ प्लिज यतातिर मेरो लाइभतिर आउनुहोस् जति पनि मेरो हङकङमा रहनुहुने पुन मगर समाज हङकङलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै सम्झना धेरै धेरै मिस गरेको छु मैले बिर्सेको छैन त्यो क्षण विदेशमा मेरो भनौँ न विदेशमा मेरो जुन पहिलो प्रवेश गरेको थिएँ मेरो हङकङबाट नै हो मैले अनि हङकङमा रहनुहुने सम्पूर्ण पुनवासी मगरवासी राजु पुन दादा दाजु अनि त्यसपछि निरुपुन दाजु तोरण पुन दाजु विशेष गरी लगायत सम्पूर्ण नाम छुटेका मेरा दाजु दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ यो यही धेरै वर्ष भइसक्यो म हङकङमा गएको हङकङमा चाहिँ मेरो दिदीले निरुपुन दाजुको बहिनीले मलाई कोट किनेर दिनुभएको थियो कालो कोट त्यो कोट मैले जहिले पनि लगाउने गर्छु चिसो दिन जाडो दिन आयो भने मैले तपाईँले दिएको त्यो कोड अझै मैले सुरक्षितका साथ राखेको छु मैले सधैँ त्यो चिसो दिनमा मैले विशेष दिनमा टाढा कुनै भन्छ नि कुनै विशेष दिनमा जाँदा टाढा टाढा कुनै प्रोग्रामतिर जाँदा मैले त्यो लगाउने गर्छु पराजसो म अरू अरू लगाउँछु जब विशेष दिन आउँछ त्यो मैले कालो कोट जुन त्यो कोट छ एकदमै त्यो कोट चाहिँ मलाई अहिले नै हङकङ गएको धेरै याद आउँछ र निरुपन दादाले मलाई मैले भन्न नै पर्छ निरुपम दाजु अनि राजु दाजु अनि धेरै दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो नाम छुटेका हुनुहुन्छ म माफी चाहन्छु मैले बिर्सेँ होला नाम अनि दाजुले मलाई दाजुहरूले मलाई हङकङमा प्रोग्राममा जाँदा सुनको औँठी दिनुभएको थियो दुईवटा दिनुभएको थियो त्यो अझै मैले बेचेको पनि छैन राख्ने छु त्यो मेरो सधैँ प्रोग्राम पहिलो विदेशको त्यो टुर हो त्यो चाहिँ मलाई सम्झना छ राखिराखेको छु म कहिले पनि बेच्ने छैन जस्तो परिस्थिति आए पनि मनै छोयो हजुरको कुरा सुन्दा भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच है निको बिन्दास विष्णुजी धेरै धेरै धन्यवाद म दुःखी छु म मैले सहयोगको पनि धेरै अपिल गरेँ पाएको छैन देख्दाखेरि त राम्रै छु नि है तर मेरो एउटा खुट्टा छैन घुँडादेखि माथि वार्निङ डान्सर छमछमी वान सिजनमा छमछमीले नै मलाई विदेशमा पुर्याएको सबैजना सबै प्रोग्रामतिर मैले छमछमीबाटै नै गएको हो भन्नुपर्छ म चर्चा अनि परिचर्चा चिनिएको यसरी मैले नेपाल टेलिभिजन छमछमी वान मिथिला शर्मा जुन हुनुहुन्छ अहिले उहाँ चाहिँ पहिलाको वरिष्ठ नायिका धेरै पुरानो हाम्रो अहिले चाहिँ आमाको रोल फिल्महरूमा धेरै खेल्नुहुन्छ अनि सबैले चिन्नुभएकै राष्ट्रिय भनौँ न कलाकार वरिष्ठ पुरानो हाम्रो नायिका मिथिला शर्माजी अशोक शर्मा सर नेपालगञ्जको हुनुहुन्छ त्यहाँले पनि नेपाल टेलिभिजन छमछमीमा वान सिजनमा गरेको थिएँ अनि त्यही छमछमी मार्फत म विदेश गएको अनि मैले हङकङमा दादाहरूले दिनुभएको जुन मलाई सहयोग थियो हरेक कुराहरू थियो अनि त्यो कहिले पनि बिर्सेको छैन धेरै धेरै मिस गरेको छु सम्झना झुर्ली अनि नमस्कार त्यो दिन मैले कहिले पनि बिर्सिने छैन भन्न चाहन्छु <clears throat> र विशेष गरी मलाई यसरी जति पनि नेपाल टेलिभिजनमा नेपाल टेलिभिजनका जुन कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण दाजुहरू अशोक शर्मा धेरैजना हुनुहुन्छ विजय शर्मा विजय धेरै कुरा धेरै मैले बिर्सेको छु नाम सरी म माफी चाहन्छु मनै यो कति विप्लव मनै माफी चाहन्छु मैले धेरैजना धेरै सपोर्ट साथ सपोर्ट पाएको छु मेरो घर परिवारमा त्यस्तो कोही पनि हुनुहुन्न त्यस्तो ठुलोबडा कुनै राजनीतिक कुनै सङ्घ संस्था कुनै बिजनेसम्यान त्यस्तो कोही पनि हुनुहुन्न मैले पापाहरूको नै साथ सपोर्ट पाएर म यहाँसम्म पुगेको हुँ अझै मलाई धेरैभन्दा धेरै मलाई माया चाहिएको छ तपाईँहरूको साथ सपोर्ट चाहिएको छ मैले पनि अझै पनि केही गरेर गर्न सकुँ मैले म आफू मात्र होइन म एउटा अपाङ्ग भएर वालिङ डान्सर भनेर म आएपछि धेरैजना आउनुभयो मलाई खुसी पनि लाग्छ मैले गर्दा म जस्तै अझै अपाङ्ग भएका जुन कलाकार ताम जस्तै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मैले मबाट धेरै ज्ञानहरू होइन धेरै कुराहरू सिक्नुभयो त्यसपछि निलिमा डुङ्गानाहरू रमा न्यौपाने दिदीहरू आउनुभयो है हामी चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ हालै मिना के अरे रमा न्युपानी अनि निलम डुङ्गाना तपाईँहरूले नै देख्नु भएको छ त्यो युट्युब च्यानलमा धेरै पहिला पनि अहिले अहिले बिचमा त्यस्तै होला उहाँ दुईजना तिनजना छौँ अहिले नेपालमा वार्निङ डान्सर अनि को कुन हो को कुन हो ले चिन्न हामी कोही पूर्वेली कोही भनौँ न पश्चिमेली कोही मध्यपश्चिमेली यस्तै छौँ भाषाहरू हरेक कुराहरू नमिल्न सक्छ त्यस्तै छ अब यस्तै छ म यस्तै मैले हिजोका दिनमा मिडियामा रुँदै आएको मान्छे सहयोगको लागि मैले काठमाडौँमा छिर्दा मेरो कोही पनि थिएन केही पनि थिएन म एउटा साबेलको होस्टेलमा बस्थेँ त्यो होस्टेलको नाम चाहिँ म भन्दिनँ बस्दाखेरि मैले धेरै दुःख कष्टहरू काटेको छु है हरेक कुराहरू खानेदेखि लिएर बस्नेदेखि लिएर काठमाडौँमा पानी शुद्ध कति महँगो छ त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो म आज मेरो मिनापुन फेसबुक पेज लाइफमा आएको छु सबैजनाले मलाई अझै माया दिनुहोस् हौसला दिनुहोस् तपाईँहरूको साथ सपोर्टको धेरै खाँचो छ अझै मलाई अगाडि बढाउने मौका दिनुहोस् म कलाकार क्षेत्रमा पन्ध्र सोह्र वर्ष भइसक्यो सानैदेखि गरेको तर म अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन कि मेरो आर्थिक भौतिकमा त्यस्तै कमी कमजोरी भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ पैसा पावर र हरेक कुराहरू भएन भने नहुँदो रहेछ होइन भन्छन् नि आफूभित्र कला छ तर त्यो कलालाई भनौँ न ठाउँ नपायो बाटो नपायो कसैको साथ सपोर्ट पाएन भने त्यो कला चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै बिस्तारै हराउँदै र बिस्तारै हरेक कुराहरूमा त्यो हुन्छ बाधा अडचनहरू आउँछन् गाह्रो हुन्छ है मेरो सानैदेखिको सपना कलाकार बन्ने मैले भनेको छु पहिला पनि छमछमी वान सिजनमा चौथोमा म फालिएको थिएँ होइन पाँचौँमा होला सायद म बाहिरिएको थिएँ टप फाइभमा पुगेर म बाहिरिएको मान्छे त्यसपछि मलाई त्यस्तो अवसरहरू त आयो तर अलि नक नकारात्मक सोचहरू भएका मान्छेहरू त्यस्तो कुराहरू तर म कहिले बढ्न सकिनँ अगाडि भनौँ मतलब त्यस्तो गर्न सकिनँ तर पश्चिमतिर अनि मध्यपश्चिमतिर सुदूरपश्चिमतिर म प्रोग्राममा धेरै गएँ र म विशेष गरी म यो कलाकार क्षेत्रमा कसरी हात हालेको भन्नुहुन्छ भने हुन त मैले पहिला नै भनेको छु तर पनि हाम्रो सुरुमा म जब जन्मेको दुर्गम विगत ठाउँमा कोहलपुरमा नेपालगञ्ज बाँके खोलपुरमा छिरिसकेपछि मैले केही पनि थाहा पाउँथेन मलाई केही पनि जान्थेन जब म स्कुलमा पढ्दै थिएँ मैले हरेक वार्षिक उत्सवमा मैले डान्स हाम्रो स्कुलको हरेक वर्ष वार्षिक उत्सव हुन्थ्यो म भाग सांस्कृतिक कार्यक्रममा म भाग जहिले फर्स्ट आउँथेँ सर म्याडमहरूले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ सर म्याडमहरूले नै मलाई एउटा अवसर दिनुभयो त्यसपछि म अपाङ्ग सङ्घ संस्था सम्बन्धी जोइन भएँ अझै हुँदाहुँदै हाम्रा अपाङ्ग कोहलपुर नवजीवन केन्द्र अझै पनि छ त्यो संस्था अफिस चौरानिर छ त्यो अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रका हाम्रा वासुदेव सेडाई दाई मोहन दाई मदन दाई अनि विनिता शर्मा लगायत जगत दाई लगायत सम्पूर्ण हाम्रो अझै नामचोटिका सरहरू दाईहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै मलाई एउटा बाटो देखाउनु भयो त्यसपछि मैले अपाङ्ग नेत्र फेरि त्यसपछि म कोहलपुर जुन सौरामा छ त्यसपछि म लगतै नेपालगञ्जको अपाङ्ग नेत्रहीन महासङ्घ भन्ने होस्टेल थियो त्यहाँ म उहाँ दाजुहरू मार्फत म जोइन भएँ त्यसपछि मैले हरेक शनिबार म मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो सर म्याडमले छोरी जस्तो मान्नुहुन्थ्यो अनि म जाने गर्थेँ त्यसपछि मलाई त्यहीँ सर म्याडमहरूले सिधै कुरा गर्दा गर्दा मलाई अब कार्यक्रमतिर पनि यसो कुरा गराइदिनु भयो त्यसपछि अपाङ्ग मानव अधिकार अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र भन्ने अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र राष्ट्रिय भन्ने हाम्रो यहाँ संस्था थियो पहिला अहिले पनि छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ अनि मानव अधिकार केन्द्र राष्ट्रिय अपाङ्ग सङ्घ थियो त्यहाँ चाहिँ मा मैले बिर्सेको छैन मेरो सरहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार धन्यवाद र सम्झना छ सर जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर आइदिनु होला धेरै समय भइसक्यो हजुरसँग यसरी कुरा नगर्न पाएको अनि म के अरे जगत सर हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि महेश सर घिमिरे जग जगदीश सर अनि महेश सर घिमिरे सुदर्शन सर सरहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ होला जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुन्छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै सम्झेको मेरो छु अनि त्यही मलाई मानव राष्ट्रिय मानव अधिकार केन्द्र महासङ्घ भन्ने हाम्रो अपाङ्ग संस्था काठमाडौँमा थियो अहिलेसम्म छ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ मलाई त्यति थाहा छैन त्यही संस्थाले नै मलाई अपाङ्ग सम्बन्धी पचहत्तर छिहत्तर पहिला चाहिँ पचहत्तर भन्ने थियो के चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला भन्ने थियो अहिले चाहिँ सतहत्तर अठहत्तर भइसकेको छ हरेक अल नेपालमा अपाङ्ग सम्बन्धी जनचेतनामूलक हाम्रो कार्यक्रम थियो नाटकहरू गाडी यातायातको यातायातमा अपाङ्गलाई गरिने व्यवहार त्यो लिने भाडाहरू अनि अफिसमा कुनै संस्थामा काम जागिरको निम्ति गरिने त्यो व्यवहारहरू हरेक कुराहरू लगाएर सम्पूर्ण थियो अनि त्यतिमा मैले बहिनीको रोल खेलेको थिएँ अनि त्यही बा त्यहाँ मार्फत नै मैले यसरी गरेको सबैजनाको मैले साथ सपोर्ट पाएको छु यसरी मैले मेरो घर परिवार फ्यामिलीबाट कोही पनि हुनुहुन्न मैले भने बाबा त झन् मेरो हुनुहुन्न स्वर्गमा हुनुहुन्छ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ वृद्धावस्थामा हुनुहुन्छ अब यस्तै छ अहिले चाहिँ मेरो मम्मी र कान्छी बहिनी घरमै हुन्छ बाँकीमा म चाहिँ अहिले काठमाडौँ धेरै वर्ष भइसक्यो काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्न थालेको पैसा र पावर सोर्सो भएन भने हरेक कुरामा वञ्चित र पछाडि पढिँदो रहेछ मलाई आज महसुस भएको छ लागेको छ हो पनि रहेछ धेरै कुरामा अनि दोहोरीतिर मैले धेरै गरेको छु र गर्थेँ गर्थेँ र गर्छु गरेको छु धेरै दोहोरीतिरमा अब सिधा सोझो भनेर मलाई कति ठग्ने है अनि पैसै नदिने कति सुरु सुरुमा मेरो दोहोरीमा आऊ न ए कति राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ वा भन्ने है अनि त्यो काम गराउनको लागि होइन मलाई त्यो मलाई एकदमै भन्न मन लाग्यो आज लाइफमा आएर सबैजनालाई मान्छे कति स्वार्थ कतिसम्म हर मान्छे कतिसम्म हद गिर्दो रहेछन् मा मान्छे कतिसम्म घटिया र निस् निस्वार्थी बन्दो रहेछन् मलाई काठमाडौँमा धेरै भोगेको छु धेरै महसुस पाएको छु हुन त सबैले भएको कुरा म एउटा अपाङ्ग मान्छेले भएको कुरा यही काठमाडौँमा मानवता भएका भनौँ न भोको नाङ्गो प्यासीलाई पेट भर्ने र एक गाँस छाक एक छाक दिएर बचाउने यही काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने यही काठमाडौँमा मान्छेलाई भनौँ न लुट्ने अपाङ्ग किन नहोस् आँखा नदेख्ने दृष्टिबिन किन नहोस् कि यहाँसम्म कि लुट्ने उनीहरूलाई युज गर्ने जस्तै काम कुनै जबहरू गर्दा अथवा हाम्रो दोहोरीतिर गर्दा होइन आफ्नो काममा दोहोरीतिर गराउने अनि दुई तिन महिना हुन्छ पैसा दिन्छु दिन्छु दिन्छु भन्दा दुई तिन महिना लट्काउने यस्तो यस्तो कामहरू भइरहेको कति दुःख लाग्छ है म कति पटक रुने पनि गरेको छु म यसरी आज लाइभमा आएको छु प्लिज मेरो जति पनि मेरो फेसबुक पेज लाइभमा आउनुहुने मेरा फेसबुक फ्रेन्डहरू आउनुहोस् प्लिज जोइनुहोस् हुन त यो नभन्नुपर्ने हो तर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने लाइक कमेन्ट र सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् सक्दो है अनि धेरै दौडीमा गर्ने गरेको छु अनि दोहोरीमा धेरै ठग्ने काम भइरहेको छ पैसा दिन्छु भन्ने पैसा नदिने कति म मिडिया ल्याउँछु मलाई यस्तो नभन्नुहोस् नगर्नुहोस् म यस्तो अपाङ्ग मान्छे नठग्नुहोस् मैले आफ्नो गरेको मेहनतको पैसा त लिनु पऱ्यो भनेर कति भनेको छु म कति पटक रोएको पनि छु है मेरो फेसबुक फ्यानहरूलाई भन्न चाहन्छु बत्ती पनि रोएको छु तर कतिपय मान्छे धेरै मान्छे मेरो लागि भगवान् हुनुहुन्छ है धेरै दर्शकहरू मेरो निम्ति दर्शक नै हुनुहुन्छ जति पनि हाम्रो नेपाल अल नेपाल नेपालदेखि बाहिर हुनुहुन्छ देश विदेशमा रहने सबै नेपालीहरू हुनुहुन्छ सबै धेरै मैले माया पाएको छु उहाँ भनौँ न सास सपोर्ट पाएको छु तर कतिपय मैले आफ्नै जब गर्दा दोहोरीतिर गर्दा धेरै ठगिएको छु होइन ढाँट्ने भोलि दिन्छु पर्सि दिन्छु भन्ने एक महिनापछि दुई महिनापछि दिन्छु भन्ने कति दोहोरीमा म ठगिएको छु एकदमै दुःख लाग्छ है एउटा हामी जस्तो पाङ्ग मान्छेलाई हामी जस्तो भनौँ न बेसार असहाय पीडित मान्छेहरूलाई हामी जस्तो एउटा हुन्छ नि लट्ठीको बैशाखीको सहारामा हिँड्ने हामीलाई कति गाह्रो छ है भनौँ न मैले सानैदेखि कलाकार क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर नै यसरी म काठमाडौँ छिरेको हो मैले कसैको साथ सपोर्ट पाइनँ त्यति बेला एक्लै आएको थिएँ त्यसै एक्लै आए पनि मैले धेरैको साथ सपोर्ट पाएँ बाहिर बाहिरबाट पाएँ काठमाडौँ भ्याली बाहिर विदेशतिर हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै उहाँहरू सबैबाट अनि जब काठमाडौँमा रहने कुनै हुन्छ नि दोहोरीतिर होइन यता यस्तो मलाई चाहिँ धेरै भए गाह्रो लाग्छ है दुःख लाग्छ मन रुन्छ यस्तै छ त्यस्तै छ मैले आज कति कुरा गरेँ है सक्दो सक्दो यो भिडियो प्लिज सेयर गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु र म सबै सबैजनालाई धेरै धेरै सम्झेको छु धेरै धेरै सम्झना अनि मलाई हरेक कार्यक्रमहरूमा बोलाउनु हुने मेरा आदरणीय दाजुहरू सबैजनालाई दिदीहरू मामाहरू अङ्कलहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मिस गरेको छु नाम बिर्सेको <coughs> बिर्सेको होला क्षमा प्रार्थी माग्न चाहन्छु तिनी कुराहरूमा मैले केही पनि जानेको छैन केही पनि बुझेको छैन म त्यति ठुलो मान्छे होइन केही होइन म त साधारण दुःखी हो असहाय हो पीडित हो बेसारा मान्छे हो मलाई एकदमै सहयोगको खाँचो पनि छ है त्यस्तै छ म अहिले देख्दा राम्रो छु होइन बाहिरबाट भन्छ नि बाहिर बन्जलेको सबैले देख्छ मन्जलेको कसैले पनि देख्दैन बाहिरी देखावटीमा सुन्दरता भए पनि त्यति नहोला तर पनि बाहिर जाँदाखेरि हरेक कुराहरू सही छ भने पनि भित्री मेरो शरीरको एकदमै रोगी छु काठमाडौँमा अब भने नि मैले अघि नै पानीदेखि लिएर हरेक कुराहरू महँगो छ गाह्रो छ बस्न कसैको साथ सपोर्ट पाएको छैन अहिले चाहिँ धेरै समय भइसक्यो लगभग भन्नुपर्छ एक दुई वर्ष भइसक्यो दुई तिन वर्ष भइसक्यो कसैको साथ पाएको छैन कुनै कार्यक्रममा पनि भन्छ नि मैले बिरामी भए पछि बिरामी भएर राम्रो भएपछि मैले पछि मैले एसके शर्मा हुन्छ नेपालगञ्जमा मेरो SK Sharma sir sir uncle मेरो अङ्कल आदरणीय अग्रज आदरणीय मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ मैले अङ्कल मानेको छु छोरी नै भन्नुहुन्छ उहाँले धेरै माया गर्नुहुन्छ एसके शर्मा नेपालगञ्ज धम्बुजीनिर घर छ उहाँले चाहिँ मलाई धेरै प्रो प्रोग्रामतिर बोलाउनुहुन्छ उहाँ दाजुलाई अङ्कललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै सम्झेको छु अङ्कल हजुरले त्यो दिनुभएको त्यो अवसर दिनुभएको त्यो माया दिनुभएको कहिले पनि बिर्सिने छैन भुल्ने पनि छैन भन्छन् नि जब मान्छेले हाम्रो नेपालीमा के छ आफ्नो उखान जब काम नहुँदा है हुन्छ नि हजुर भन्ने हरेक कुरा जब आफ्नो काम टरिसकेपछि भन्छ नि वास्ता नहुने त्यो होइन किनभने म एउटा अपाङ्ग मान्छे एउटा असहाय बेसारा एउटा पीडित मान्छे दुखी मान्छे है एक त भाग्यले ठगिएको म म भगवान्ले भनौँ न मेरो भाग्यले नै ठगिएको मान्छे त्यसमाथि पनि एसके शर्मा म बिमारी भएपछि ल कतै एक वर्षपछि भर्खरै यही चैतको यही फागुन चैतसम्म पनि थियो मैले एसके शर्मा अङ्कलले मलाई तुलसीपुर महोत्सवमा गएको थिएँ मलाई तुलसीपुरवासी आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनाले सहयोग गर्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ मेरो खै कति रकम भएको थियो मैले बिर्सेँ सबैजनालाई जति पनि हुन्छ मेरा तुलसीपुरवासी दाङ घराई तुलसीपुर दाङको तुलसीपुरवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवादहरूले नमस्कार तपाईँहरूको यो गुण यो माया यो अवसर म कहिले पनि बिर्सिने छैन तपाईँहरू नै गर्दा मैले यहाँसम्म पुगेको छु मलाई भन्ने लागेको छ र म पुसको महिना गएको थिएँ तुलसीपुरमा त्यसपछि म पुसमा फागुन फागुनको महिना घोराइमा महोत्सव थियो एसके शर्मा अङ्कलले नै मलाई घोराई त्यहाँ जुन तुलसीपुर लाने फेरि घोराइमा पनि एसके शर्मा अङ्कलले नै मलाई लानुभयो त्यहाँ पनि सन् अङ्कलले बोलाउनु भयो र दाङ घोराईवासी आदरणीय बुवामा दाजुभाइ लगायत मनोज बिन्दास दाजु तपाईँलाई नमस्कार छ है झोरले अनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै मिस गरेको छु फेसबुकमा धेरै भयो कुरा भएको छैन र मनोज बिन्दास लगायत दाजुसँग धेरैजना आउनुभएको थियो मैले अहिले नाम बिर्सेँ र घोराइमा जाँदा कमल गाउँले कमल गाउँले दाजु राष्ट्रिय कलाकार हाम्रो एकदमै भयानक भनौँ न गाई जात्रामा धेरै गर्नुहुन्छ उहाँले राष्ट्रिय कमल गाउँले दाई राष्ट्रिय वरिष्ठ उहाँ चाहिँ होइन यस्तो ओहोरमा गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै सम्झना नमस्कार दाजु जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ होला आरामै हुनुहुन्छ होला सधैँ स्वस्थ रहनुहोला व्यस्त रहनुहोला खुसी रहनुहोला हामी जस्तै दुःख पीडामा परेका छोरी चेली नभइकन दाई भाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै साथ सपोर्ट दिनुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँले दिनुहुनेछ तपाईँको सोच र विचार धेरै राम्रो छ दाजु कमल गाउँले दाजुको चाहिँ राष्ट्रिय कलाकार उहाँ गाई जात्रा धेरै गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ धेरै खतरा मान्छे हुनुहुन्छ है उहाँको सोच उहाँको विचार उहाँको मैले दाङ घोराइमा अझ झन् अझै त्यहाँ हरेक कार्यक्रममा त भेट हुन्थ्यो तर यसरी कुरा हुन्थेन तर घोराइमा भेट भयो हुन त हाम्रा सम्पूर्ण जति पनि हुन्छ सबैजनालाई लगायत अनु दिदी पनि हुनुहुन्छ अनि जानुभएको थियो फेरि यो लगतै जति पनि आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ सबैलाई विशेष गरी त मलाई वृद्ध आमा बुवा दाजुभाइहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ गर्नुभएको थियो गर्नुहुन्छ होइन गर्नुभएको थियो विगतका दिनहरूमा त्यसैले त म यहाँसम्म पुगेको हुँ युके मैले बिर्सेँ युकेमा रहनुहुने युकेवासी मगरवासी नभइकन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी युकेमा रहनुहुने सबै मेरा शुभचिन्तकहरूमा म धेरै धेरै सम्झेको छु र दुटपुन दादा दुटपुन दाजु कहाँ हुनुहुन्छ दुटपुन दाजु युकेमा हुनुहुन्थ्यो कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ मैले तपाईँलाई सम्झेको छु मेरो मिनापुन मिनापुन डबल मिनापुन मिनापुन छ यो चाहिँ यसमा गर्नुहोला मिनापुन गऱ्यो भने आउँदैन मिनापुन मिनापुन छ मेरो प्रोफाइल खोलेर हेर्नुहोला त्यसपछि म कन्ट्याक्टमा प्लिज होला तपाईँ त मेरो भगवान् हो मेरो बाबा हो हरेक कुरा मेरो दादा हुनुहुन्छ तपाईँले गर्दा मलाई सहयोग पनि आएको थियो सहयोग आएपछि सुरुमा म जब म काठमाडौँमा प्रवेश गरेको थिएँ त्यति बेला हजुरले नै सहयोग गर्नुभएको थियो युकेवासी सम्पूर्ण हाम्रा मगरवासीहरूलाई मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भनेर सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसरी नै मैले भनौँ त्यहाँदेखि नै मेरो काठमाडौँको सुरुवात बसाइको सुरुवात थियो धेरै धेरै सम्झना छ मेरो धेरै शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ धेरै मलाई माया गर्ने मलाई साथ सपोर्ट दिने धेरै हुनुहुन्छ मैले कहिले पनि बिर्सेको छैन मेरो म जन्मेको जुन विगत ठाउँदेखि कोहलपुर बाँकीमा छिरिसकेपछि धेरैजनाले मलाई साथ सपोर्ट दिनुभएको छ कतिजनाको नाम बिर्सेछु क्षमा प्राप्ति माग्न चाहन्छु है म नाम बिर्सिन सक्छु तपाईँलाई रुद्र खनाल दादा हुनुहुन्छ सर्ट मुभी स्थानीय मुभी कुम्भकर्ण फिल्म स्टार त्यसपछि धेरै दाईहरू हुनुहुन्छ चौधरी हिरोहरू मैले नाम पनि बिर्सेँ है अनि रुद्र खनाल दाजु कोवलपुरमै हो घर उहाँको चाहिँ अनि घर त्यो मगर त मेरो दादा नै भइहाल्नु भयो अहिले वडा सदस्य हुनुहुन्छ एमालेको खै खै के के म पार्टीको त अहिले मलाई मन पर्दैन तर सबैजनालाई तर मेरा व्यक्तिगतमा भने सबैजनालाई अनि हलदारपुरमा रहनुहुने हाम्रा जी बहादुर थापा मगर उहाँ पनि त्यो सिरियलहरू नाटकहरू गर्नुहुन्छ धेरै कुराहरूमा उहाँले पनि मलाई धेरै सास सपोर्ट दिनुभएको छ धेरै प्रोग्रामहरूमा सन्तोष देउजा हुनुहुन्छ सन्तोष देउजा सन्तोष अङ्कल हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालगञ्जको धेरै कुरामा साथ सपोर्ट दिनुभयो लगायत सम्पूर्ण नाम छुटेका सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै विशेष विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु जहाँ जुन अवस्थामा जस्तो ठाउँमा जुन ठाउँमा भए पनि मैले धेरै धेरै सम्झेको छु मिस गरेको छु भन्दै मेरा दुःख पीडा यस्तै हुन् म आजभोलि केही समय भइसक्यो म गरेको छैन म धेरै यस्तै छ त्यस्तै छ आउनुहोस् है स्वागत छ मेरो फेसबुक पेज लाइभमा मैले यसरी गफ गर्न आएको हो तपाईँहरूसँग र मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो धेरै दुःख लागेको छ दिल माया सुनार हाम्रो वरिष्ठ लोकधोरी गायिका उहाँको चाहिँ निधन भएको छ है एकदम दुःख लाग्ने कुरा हो दुःखको कुरा हो अब यस्तो नगर्नु पर्थ्यो है उहाँ अब स्वर्गमै गइपुग्नु भएको छ तर उहाँले सुन्नु हुँदैन र हाम्रो कलाकार कलकत्ताभित्र धेरै कुराहरू धेरै यस्ता यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् <clears throat> अब आउने दिनहरूमा यस्ता घटनाहरू प्लिज नघटियोस् होइन यस्तो नगर्नुहोला जिन्दगी धेरै लामो छ जिन्दगी धेरैभन्दा धेरै लामो छ बाँच्नु जिन्दगी मान्छेको पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो मलाई लाग्छ म यस्तै भोकै भए पनि नाङ्गै भए पनि म यस्तो स्थितिमा आए पनि भनौँ न मेरो पनि कति होइन दुःख पीडा सबैलाई पर्छ अब मैले पहिले नै भनेको छु <clears throat> मैले पहिला नै भनेको छु मिडियामा मैले सुरुमा आउँदाखेरि मैले मेरा ती दुःख पीडाहरू व्यक्त गरेको छु मैले भनेको छु सबैलाई थाहा छ म पनि धेरै दुःख पाएको मान्छे हुँ धोका सबैले खाइन्छ एक बार एकपटक जसलाई पनि धोका हुन्छ पीडा हुन्छ हरेक कुरा हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा तर पनि अब यस्तो नगर्नु पर्थ्यो गरिहाल्नु भएछ दुःख लाग्छ यति मन भक्कानीहरू फुट्छ आज कलाकारमाथि यति भनौँ न यति आपद विपद आइपरेको छ यो कसैलाई पनि यस्तो अवस्था नआइपरोस् भन्ने हो हाम्रै त्यही पश्चिमतिरको हुँदैछ मैले अहिले चिनेको छैन मैले देख्ने चाहिँ अब हेर्ने गरेको छु युट्युबहरूमा गीत गाएको तर मैले भेट चाहिँ भएको छैन उहाँसँग भएको भएको थिएन यस्तै भयो है दुःखको कुरा भयो सबै हाम्रा जति पनि हाम्रा कलाकार मात्रै नभइकन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी शुभचिन्तकहरूमा धेरै दुःखको कुरा हो यस्तो नहुनुपर्ने हो आउनुहोस् है स्वागत छ स्वागत छ मेरो फेसबुक फ्रेन्डहरूमा सबैमा स्वागत छ आउनुहोस् मनै छोयो हजुरको कुरा सुनेर सुन्दा हजुरलाई कस्तो निखिल दास विष्णुजी हजुरलाई मेरो कस्तो कुराले मन छोयो मतलब कि भन्नुहोस् त कमेन्टमा कस्तो कुराले मेरो हजुरको मन छोयो हामी जस्तो अपाङ्ग मान्छेहरूको कुराले पनि मन छुन्छ र भन्ने मलाई लाग्छ के गर्नु यस्तै छ त्यस्तै छ केही समय भयो मैले अघि नै भनिसकेँ दोहोरीतिर काम गर्ने गरेको छु मेरो सानैदेखिको यही सपना थियो र म यही क्षेत्रमा लागेँ तर यो क्षेत्रमा कलाकार क्षेत्रमा धेरै गाह्रो छ धेरैभन्दा धेरै गाह्रो है कुनै बेला मरम जस्तो लाग्छ आत्महत्या गरेर यस्तै नसोचेको कुरा अब सोच्न कुनै बेला यस्तो हुन्छ है त्यो सबैलाई के गर्नु यस्तै हुँदो रहेछ धेरै गाह्रो छ धेरै साह्रो छ यसमा अनि त्यसमाथि अब केटी मान्छे एउटा नारी नारी मान्छे धेरै गाह्रो हुँदैछ त्यस्तै छ अब सानैदेखि कलाकार क्षेत्रमा हात हाल्छु भन्ने सोच भयो अब केही गरेको भए हुन्थ्यो अब पढेर अब पढ्दा पढ्दै पढ्ने छोरी हो बाह्र पढ्दा पढ्दै अब यस्तै त्यस्तै अब कुराहरू त्यस्तै छन् अब सबैले कतिपय भनौँ न कुराहरू भन्ने नभन्ने हुन्छन् होइन त्यस्तै हो आउनु सबैजना आउनुहोस् है कोही पनि आउनुभएको छैन कसैले पनि माया गर्नुहुँदो रहेछ क्या मलाई मलाई त्यस्तै लाग्यो अहिले त कोही पनि आउनु भएको मेरो फेसबुक पेज लाइफमा कोही आउनु भएको छैन एकजना दुईजना तिनजना जम्मा चारजना आउनुभएको छ तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सला सास फेर्न गाह्रो भो तिमीलाई बिर्सना जिन्दगीमा सोटाइ चोट खाएर कसरी हो म बाँच्ने साहेर मुटु झला जलाइ म जिउन सक्दिन मुटु जलाइ जलाइ तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हो नसोध मलाई म जिउन सक्दिन मुटु जलाई चलाई तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हौ नसोधाई मलाई यो चाहिँ पुष्कर शर्माले दाजुले शब्द लय गर्नुभएको स्वर गर्नुभएको यो गीत चाहिँ म धेरै माया जिन्दगीमा कति जोड खाए नि भन्नै गाह्रो कसलाई भनुनी नि मुटु जलाइ जलाइ म जिउ सक्दिन मुटु जलाइ जलाइ तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हौ नसोध मलाई म जिउ सक्दिन मुटु जलाइ जलाइ तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हौ नसोध मलाई तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हौ नसोध मलाई मेरो फेसबुक पेज लाइभमा हार्दिक स्वागत है स्वागत छ आउनुहोस् है आउनुहोस् मेरो फेसबुक कति रुन्छ यो मन दिन दिनै रुन्छ कति रुन्छ यो मन दिन दिनै रुन्छ कसलाई भनौँ र कहाँ जाउँ कति रुन्छ यो मन दिन दिन नै रुन्छ कसलाई भन्यो र कहाँ जाउँ एक्लो बाँचिरहेको छु म कसलाई भन्यो र कहाँ जाउँ एक्लै बाँचिरहेको छु म खै कहाँ कुन मोडमा खै कहाँ कुन मोडमा पारिदिन्छ जिन्दगीले खै कहाँ र कुन मोडमा पारिदिन्छ जिन्दगीले कहाँ गएर के हुने हो थाहा छैन मलाई यहाँ कहाँ गएर के हुने हो थाहा छैन मलाई यहाँ जिउँदो लासरी बाँचेको छु म यहाँ जिउँदो लासरी बाँचेको छु म यहाँ कहाँ गएर कुन मोडमा ठेस लाग्ने हो थाहा छैन यहाँ कहाँ गएर कुन मोडमा ठेस लाग्ने हो थाहा छैन यहाँ जिन्दगी नै के रहेछ र जिन्दगी नै के रहेछ र आखिर खोला बगेसरी जिन्दगी नै के रहेछ र आखिर खोला बगेसरी म त जिउँदै जलेको मान्छे कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन यहाँ कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन यहाँ हार्दिक स्वागत छ मेरो फेसबुक पेज लाइफमा मेरा फेसबुक फेन फ्रेन्डहरूमा आउनु स्वागत छ है मैले धेरै गफगाफ गरेँ आज म तपाईँहरूमा गफगाफ गर्न आएको हुँ तिता मिठा हजुरहरूलाई राम राम्रो लाग्छ भने अझै राम्रै कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिनुहोला भनौँ न अवश्य पनि राम्रै मान्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु कसम सलीम कसम सलीम कहाँ से हो हाय नमस्कार जी कहाँ से है आप मेरो फेसबुक पेज लाइफमा हार्दिक स्वागत छ है आउनुहोस् प्लिज मेरा फेसबुक फ्रेन्डहरू आउनुहोस् है मलाई कहिले पनि माया गर्नुहुन्न क्या हो चार पाँचजना मात्रै आउनुभएको छ कोही पनि आउनुभएको छैन है के गर्नु आउनुहोस् है आउनुहोस् माया नमार्नुहोस् माया दिनुहोस् सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् आउनुहोस् कमेन्टमा जानुहोस् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नुहोस् आउनुहोस् है स्वागत छ मेरो फेसबुक फ्यान फेसबुक पेज लाइफमा जति पनि मेरो फेसबुक फ्यानहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस् है स्वागत छ स्वागत छ आउनुहोस् त यसरी माया नमारिदिनुहोस् न ल आउनुहोस् के है आउनुहोस् मैले लकडाउनमा धेरै गाह्रो भएको बेला समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मायाजी माया थामेजी हुनुहुन्छ माया थि थामेजी पहिलो लकडाउनमा धेरै गाह्रो भएको बेला उहाँले नै मलाई साथ सबर दिनुभएको थियो उहाँको रुममा म गएको थिएँ धेरै गाह्रो भएको थियो उहाँलाई धेरै धेरै सम्झना मायाजी love you to you miss you गर्न चाहन्छु मेरो लभली प्यारी मेरो मुटुको ढुकढुकी धड्कन म जहिले त्यही भन्ने गर्छु र धेरै सम्झेको छु माया थामी समाजसेवा काम गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ माया थामीजी मेरो प्यारी लभली जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ खुसी रहनुभएको होस् सुखी रहनुभएको होस् सधैँ स्वस्थ र व्यस्त हुनुभएको होस् भन्न चाहन्छु म जस्तो मान्छेलाई जुन गर्नुभएको त्यो साथ सपोर्ट माया हौसला आँट हरेक कुराहरू थियो तपाईँलाई धेरै धेरै सम्झना तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है मेरो प्यारी मैले बिर्सेको छैन फेरि पनि म दोस्रो लकडाउन भएपछि म काठमाडौँमा प्रवेश गरेपछि मलाई माया थामेजीले भेटेर मेरो पहिला बैसाखी किनिदिनु भएको थियो त्यो लकडाउनमा कस्तो गाह्रो है कोही पनि बाहिर निस्किनै नै नमिल्ने बाटोघाटोमा पनि हिँड्नै नमिल्ने तर त्यस्तो अवस्थामा लकडाउन भएको बेला कोरोना कोभिड नाइन्टिनले सताएको बेला माया थामेजीले मेरो बैशाखी मेरो जुन लौरो हुन्छ बैशाखी टेक्ने म त्यो नटेके बिना नचल्न सक्ने मान्छे अब एउटा घुँडादेखि नै माथिबाट मेरो एउटा खुट्टा नभएपछि त्यसपछि त अब मलाई बैसाखीको सहारा अवश्य चाहिन्छ अनि मेरो वैशाखीमा एउटा हिँड्ने एउटा बैसाखीले टेक्ने मान्छे अनि वैशाखीमै भाँचिदियो अब के गर्ने कस्तो गर्ने मेरो एकदमै रोएँ कराएँ मायाजी मेरो त अब डिसा पेसाब जान नै उठ्न बस्न नै मलाई गाह्रो भयो अब म के गर्ने होला मेरो बैशाखी भनेको मेरो जीवन सहारा हो बैशाखी बिना म बाँच्न सक्दिनँ भनेर भन्ने कुरा भयो हो पनि मलाई गाह्रो हुन्छ उठ्न बस्न बैशाखी नै मेरो सहारा अनि मैले यति गाह्रो भयो कति गाह्रो भयो है कति रोएँ म कसरी गर्ने होला यो कोभिड नाइन्टिन यो रोग किन आएको होला यो रोग आउनुभन्दा यो रोगले मलाई लगेको भए हुन्थ्यो म पक्लै मर्न पाए हुन्थ्यो म यसरी बाँचेर बोझ हुन्छु सबैको सबैलाई मैले दुःख दिन्छु भनेर कति मन रोयो अनि मायाजीले त्यति त्यस्तो कोभिडले सताएको बेला कोही पनि बाहिर ननिस्किने मिल्ने माथि बौद्धतिर हो बस्ने अनि कति गाह्रो भयो तर मायाजीले खै कहाँ गएर कहीँ कुन दाइको सहारा लिएर अनि जानुभएछ गएपछि अनि बैसाखी कहाँ गएर के गर्ने भन्ने कुरा भएछ खै अब मेडिकलबाट लिनुभयो हस्पिटलबाट लिनुभयो त्यो मलाई थाहा छैन अनि एक घन्टामै लिएर आउनुभयो मिनाजी अब तपाईँ रुन्नु पर्दैन म तपाईँको सहारामा छु अहिलेको यो अवस्थामा म तपाईँलाई साथ दिन्छु तपाईँको आमा भने पनि तपाईँको साथी भने पनि तपाईँको प्यारी जे भन्नुहुन्छ म हो मैले तपाईँलाई बैसाखी ल्याइदिएको छु अब त खुसी हुनुहुन्छ भन्नुभयो अनि म हाँसेँ मायाजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ त मेरो अभिभावक हो एउटा एउटा आमाको भनौँ न महत्त्व आमाको एउटा काम पुरा गर्नुभएको छ जन्म दिने आमा र जन्म दिने आमा जस्तो संसारमा कोही हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने जन्मेको छ महिनामा आगोले पोली छोरी अब भनौँ न मऱ्यो भनेर जुन फाल्न लागेको मान्छेलाई पनि आमाको मन बचाएर कसरी बचाउनु भयो होला त्यो पुरै शरीर जलेको मान्छे सानो बच्चामा होइन जन्मको छ महिनामा कतिपय सानो बच्चामा कति गाह्रो भयो होला पुरै शरीर जरेको मान्छेलाई आमालाई मेरो आमालाई यत्रो हुर्काउन बढाउन कति गाह्रो भयो होला तर पनि आमाको मन भने कति है आमा जस्तो संसारमा कोही पाइँदैन तर त्यही आमा पनि घटिया र निज हुन्छन् कतिपय छोराछोरीलाई रुवाएर होइन अर्कैसँग जाने त्यस्तो भइरहेको छ कति यस्ता यस्ता केसहरू पनि धेरै सुनेको छु देखेको पनि छु आँखाले मेरै घरमा त्यस्तो भएको छ मैले कति मिडिया मार्फत गुहार गुहार गरेँ तर कुनै मिडिया दाजुहरूले सुनिदिनु भएको छैन म यो पनि भन्न चाहन्छु मेरो फेसबुक पेज लाइभमा जति आउनुहुन्छ मेरा फ्रेन्डहरू प्लिज यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् प्लिज है जसरी भए पनि सेयर चाहिँ गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु मैले मिडियालाई भने मैले धेरै हार गुहार गरेको थिएँ यो कुरामा मलाई आमाको कुरा फेरि आयो आमा त मेरो आमा जस्तो त संसारमा कोही छैन होला तर पनि यहाँ आयो कि मेरो कान्छो दाई दस वर्ष भयो विदेशमा जानुभएको मलेसियामा जानुभएको हो मेरो कान्छो दाई चाहिँ मलाई आज पुरै कुरामा आज कुरा निस्क्यो र मलाई भन्न मन लाग्यो दस वर्ष एघार वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर मेरो दाई थाहा छैन मऱ्यो कि बाँच्यो केही पत्ता छैन है मैले धेरै मिडियालाई भन्न खोजेको कुनै मिडियाले मेरो कुरा सुनिदिनु भएको छैन अब कसरी अरू जस्तै कि मिडिया सोसियल मिडिया हो भन्ने गर्छन् तर मिडियाले धेरै काम राम्रा पनि गर्नुभएको छ त्यही भएर मैले मैले मिडिया मार्फत गयो भने हुन्छ नि मिडिया मार्फत अब विदेशमा एक एक कुना कुनामा दुःख पाएका भोका नाङ्गा जुन कामबाट विन्चित भएर निकालिएका मान्छेहरूलाई उद्धार भएको छ त्यसैले मैले मिडियासँग धेरै हार गुहार गर्न खोजेँ तर मैले मिडिया मार्फत केही सास पाएको छैन अहिले चाहिँ यो अवस्थामा मेरो दादा दाजु दस एघार यस्तै वर्ष भइसक्यो मलेसियामा जानुभएको मेरो दाजु मर्नुभएको छ कि जिउँदो हुनुभएको छ मलाई केही थाहा छैन हामीलाई हामी पाँच बहिनी छोरी हौँ तिनवटा दाई हो अनि मेरो मेरो भाउजू मेरो दाई यत्रो वर्ष भइसक्यो हामीलाई अझै थाहा छैन तर मैले मिडियामा मार्फत जाने कसै कतै कुनै कुनामा मलेसियाको कुनै कुनामा हुनुहुन्छ कि बच जिउँदो हुनुहुन्छ भने ल्याउने भन्ने धेरै सोच थियो तर कुनै मिटिङ सुनिदिनु भएन मेरो भाउजू पनि अर्कैसँग जानुभयो धेरै वर्ष भइसक्यो अनि चार पाँच पाँच छ सात यस्तै वर्ष भइसक्यो अनि मेरो तिनवटा भदैनी छ अनि तिनवटा भदैनी छ मेरो आमासँग बसेर हा सानो कान्छी बहिनी छ अनि आमा बुढो हुनुहुन्छ मेरो आमा बयालिस त्रिचालिस पैँतालिस वर्षको भइसक्नुभयो धेरै बुढो हुनुहुन्छ तर त्यही आमाले अब अलिअलि गरिराख्नु भएको छ अनि मेरो भदैनीहरू सानो सानो थिए कति गाह्रो थियो तिनवटा भदैनी छ छ त्यो दाईको भाउजू नि पहिला जानुभयो अनि दाई पनि लापत्ता हुन्छ तिनवटा भदैनीहरू हो अनि भाउजू पनि छोडेर जाँदाखेरि जाने बेला मेरो त्यो भदैनीहरू ढाई तिन वर्षको त्यो ढाई वर्षको दुई वर्षको पनि पुगेको थिएन सानो कान्छे भदैनी अनि त्यसपछि सानो सानो सानो त्यो कति गाह्रो भयो तिनीहरूलाई हेर्न कति गाह्रो कति कठिनाइ भयो आमालाई धेरै त आमालाई दिदीलाई धेरै भयो धन्य मेरो दिदी नजिक नजिकै हुनुहुन्छ मेरो भ्यानाजु मेरो भेनाजु हुनुहुन्छ म माइलो छोरी हो मेरो भेनाजुले धेरै दुःख गर्नुभयो मेरो लागि हाम्रो भ्यानाजु भनेको त हाम्रो लागि बाउ त सर हो धेरै छोरी कर्तव्य निभाउनुपर्छ बाउ भनेर हामीहरूलाई अनि तिनवटा भदैनीहरू छ अहिले चाहिँ अलि अलि ठुलो भइसकेका छन् तर पनि धेरै गाह्रो छ पढाउन लेखनदेखि कपडा लत्ता लत्तादेखि लिएर खुवाउने खाने खानेपिनेदेखि लिएर धेरै छ तर मैले यो कुरा कहिल्यै पनि राखेको छैन आज राखेको छु यसरी लाइफमा यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला मेरो दाजु कान्छो दाजु हुनुहुन्छ नरेश पुन नरेश पुन मेरो कान्छो दाजु तपाईँ यदि जिउँदो हुनुहुन्छ भने तपाईँ मलेसिया कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ भने सम्पर्कमा आउनुहोला तपाईँको बहिनी मिनापुन मिनापुन जतिसक्दो यो भिडियो सेयर गर्नुहोला म मिनापुन अब हुन त यत्रो कोभिड नाइन्टिन कोरोना भाइरस आयो यत्रो लकडाउन भयो कति लाखौँ करोडौँ मरे कोभिड नाइन्टिनले मृत्यु भयो अहिले उहाँहरूको लागि श्रद्धा अञ्जली र अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भइसकेको छ तर खै मेरो दाई हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन हामीलाई त आश नै मरिसक्यो हुनुहुन्न होला जहाँसम्म यत्रो कोभिड नाइन्टिन आयो अब के भयो होला भन्ने हामीलाई त्यही सोचेछौँ हामीले तर पनि सम्झेर हाम आफ्नो दाइ हो जस्तो भए पनि आमा झन् रात दिन हुन्छ आमाको मन कति छ होला कस्तो छ होला आफ्नो त्यो छोरा है अनि त्यस्तै छ त्यो चाहिँ मलाई धेरै कुरा मैले मिडियामा राखेको चाहिँ कोही मिडियाले सुनिदिनु भएन यति मलाई यति दुःख लाग्छ है त्यसैमाथि पनि म एउटा दायिक मान्छे एउटा घरबार विहीन भएको एकदमै म जुन अवस्था थियो मेरो एकदम म अपाङ्ग मान्छे है खुट्टा नै छैन बुढादेखि माथि त्यसैमाथि पनि एउटा नारी मान्छे छोरी चेली मान्छे त्यसैमाथि पनि हातमा पैसो छैन भनौँ न केही छैन अनि कहाँ के कमाइ भन्ने ठाउँ छैन कसरी कमाउने के गर्ने अनि कलाकार क्षेत्रमा हो बोलायो भने जाने अलिअलि पैसा अनि त्यही अनि बन्द कति वर्ष कति वर्ष म वञ्चित भएँ धेरै वर्ष कला क्षेत्रमा वञ्चित भयो अहिले पनि अब त्यस्तै भएको छ तिन चार वर्ष भइसक्यो लकडाउनमा र पहिला पनि धेरै वर्ष वञ्चित भयो सुरु सुरुमा चल्ने बेलामा धेरै वर्ष अलि गरियो त्यसपछि गरेको अब यताउता भएन अब वृद्ध आमालाई हेर्नु पऱ्यो त्यस्तो त आयो अहिले चाहिँ आफै अब अर्काले हेर्ने कसले हेर्ने कहाँ जाने के गर्ने जस्तो अवस्था आइसकेको छ त्यही भएर धेरै म मनको कुरा कहिले पनि पोखेको छैन जति पनि मेरो फेसबुक पेज लाइभमा मेरा मेरा भगवान् रूपी फे मेरा फ्यानहरू हुन्छ जति पनि देश विदेशमा रहनुहुने सबैजनालाई नेपालमा अधिराज्यभरि हरेक ठाउँमा हुने कुना कन्द्रमा हुने सबैजनालाई म धेरै धेरै आभा धेरै धेरै म भन्न चाहन्छु कि मेरो मनैदेखि यो कुराहरू हुन त मैले धेरै मैले साथ नै तपाईँहरू मार्फत पाएको हो दर्शक मार्फत सबै नेपाली दाजुहरू मार्फत भने नि मैले अघि मैले घरदेखि कुनै कसैको साथ पाएको छैन र म घरदेखि कुनै सास पाउने स्थिति पनि छैन कोही पनि छैन केही पनि छैन त्यही हो मेरो आमा त्यो वृद्ध अवस्थामा छ अब अरू त कोही पनि छैन अब दाईहरू त्यस्तो भन्नाले त्यस्तो टाढो भएको छैनन् आफ्नै गरिराख्नु भएको छ अब उनीहरूको के कुरा गर्नु त्यस्तै छ त्यही भएर मेरो दाजु नरेश पुन दस एघार वर्ष भइसक्यो सम्पर्कविहीन नै हुनुहुन्छ जिउँदो हुनुहुन्छ वा मृत्यु अवस्थामा त्यो केही थाहा छैन धेरै भइसक्यो थाहै छैन हामी त माया नै मारिसकेका छन् कि ऊ छैन भनेर पक्कै पनि मलेसियामा खै मलेसियामा गएको कति कति केही थाहै छैन र त्यही नानीहरू छन् धेरै गाह्रो भइरहेको छ अब तिनीहरूलाई हुर्काउन कति गाह्रो भयो होला आमालाई दिदीलाई अहिले अलि ठुलो भइसकेका छन् अब यस्तै छ त्यस्तै छ यस्तै हो जीवन कहानी जति कुरा गरे पनि मलाई माया नै गर्नुहुन्न मेरा फेसबुक फ्रेन्डहरूमा हरूले है खोइ कोही पनि आउनु भएको छैन क्या कस्तो दुःख लाग्ने कोही पनि आउनु भएको छैन खै त्यही सन्जित प्रकाश बुढा थापा मगर मेरो दाई हाई बहिनी बहिनी त्यही भएको छ त्यसपछि बिहार बिसी आउनुभएको छ हजूर को and सात बजिसकेको छ कोही पनि आउनुभएको छैन मैले कलाकार क्षेत्रमा हात हालिसकेपछि शङ्कर बिसी दाई अनि रश्मि तामाङ अनि म मोडलमा छौँ अनि किरण बाबु पुन लुकधुरी गायक अनि टिका पुन लुकधुरी गायिका मेरो फुपूले डेटिङमा जाउँ हामी ती सङ्घको ती सङ्ग गरेको थिएँ अनि त्यो गीत पनि खै अहिले चल्यो हुन त मैले लगानी गरेको त्यति बेला लगानी गर्दा पनि धेरै पैसा लाग्यो शङ्कर दाइले पनि धेरै पैसा लिनुभयो है दुःख लाग्छ शङ्कर दाइ भनेपछि तपाईँलाई गाह्रो होला होइन पिरो मान्नुहोला शङ्कर बेसी दाई त्यति बेला मलाई जहाँ डेटिङमा जाउँ हामी भन्ने तिजको गीत थियो तर पनि मैले धेरै म र शङ्कर नाच्नु पर्ने हो शङ्कर दाइले रश्मि तामाङलाई धेरै